Ist sie nicht Weihnachten? Na, ein bisschen Zeit ist noch. Ich bin die Maria und in Europa bin ich daheim.